Lucio della Pace. Carissimi fratelli, sorella della pace, giungo a tutti voi il saluto di pace di tutta la comunità musulmana di Bativaglia. Viviamo tempi difficili, di grande difficoltà e di sfida per l'intera umanità, ma questa vuole di testimoniare oggi la nostra comune volontà di vicinanza, solidarietà e fratellanza sincera e fonte di grande speranza e fede, una speranza che oggi si fa luce per illuminare il buio e per riscaldare il cuore. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse quanto tu vedi e credenti nel loro amore reciproco, nel loro affetto reciproco, essi sono paragonabili a un sol corpo se un membro è colpito e l'insieme del, del corpo che si sente il dolore. Un sol corpo in cammino che ci vede fianco a fianco un impegno, non di sole parole, ma di geste e fatti concreti come l'amicizia, la volontà di incontrarsi e la vicinanza ai più deboli che Allah vi benedica a tutti e ci aiuti e ci insegni a uscire salvi da ogni tempesta insieme. Un saluto dalla moschea di Battimaia un saluto delle nostre sorelle e dei nostri fratelli della comunità di Battimaia. Speriamo che ci incontriamo presto insieme, come gli altri anni, senza avere paura. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.